Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat sedulur semuanya pecinta bonsai ini bonsai lur coba untuk mereview bonsai mungkin bagi para peminat bonsai ini serut ini serut ini serut sudah berumur wah suwi dan jika ingin membeli juga bisa nanti bisa tulis di kolom komentar ini serut ber, sudah berumur oh, ini masih dalam perawatan masih dalam perawatan dan juga sudah dipot dipot lor serutnya dipot bisa dibeli kalau mau beli dan ini spray di spray ya wis dipot spray wis dipot Wah, api-api kabeh 좀, 좀, 어떻게. oke sing unik. Iki apa iki? Apik tenan iki lho. Iki apa iki? Dong gunung iki. gunung lagi ini ini apa iki ya jenenge gunung kafe iki nah iki sing apik iki wedi iki lho Oh, gede loh wite mono gedine kok hmm lho wite mono kalau yang mau beli bisa bisa di kolom komentar untuk harga bisa dironding itu di sana ada juga Oke, kembang apa iki jenenge ya ya kembang kipre kipre terus ini juga ada Wih. wis kok sih ini juga ada ini juga ada ini masih dalam perawatan boy. ini ada yang masih di belum belum ada semainya semuanya dari gunung gitu.